Yeah! 지원 패스! 그냥! ぶつかっちまったある 別だぶつかっちまったある